Mon travail actuel oscille entre deux mondes, deux mondes différents. D'un côté, euh, il est guidé par un langage euh, plutôt abstrait, issu de la notation musicale, c'est-à-dire une musique qui se compose euh, sur la partition, et donc il y a un lien avec toute la tradition classique occidentale. Et de l'autre côté, un langage influencé par, par l'informatique, par l'électroacoustique, par la peinture, qui naît du contact, du travail direct avec le son, mais qui termine aussi écrit sur une partition, et qui contient euh, une dimension plus, euh, plus physique, plus, plus gestuelle, plus liée à la matière, à l'énergie. Donc aujourd'hui, j'essaie de concilier ces deux mondes dans, ma musique. Euh, d'une manière générale, mon travail est Très influencé par les arts plastiques, euh, spécialement ma musique mixte où la relation avec la peinture est assez, assez forte parce que c'est dans ces cadres-là, dans la musique mixte, que je me suis, euh, disons, pas mal appuyé sur la démarche des peintres informels, des peintres euh, des années 50-60, pour essayer de reproduire leur manière de travailler en musique. C'est une manière très, très particulière qui m'a amené d'un côté à m'intéresser par la matérialité du son, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'informatique, on peut vraiment euh, traiter le son comme, une matière, et qui m'a amené aussi, à, toujours dans la musique mixte, à me concentrer sur les rapports entre le son des instruments et le son de l'électronique afin de, le fusionner et de créer des situations acoustiques euh, étranges, ambiguës, ce qui a un lien direct avec ce type de peinture. Pour moi, la composition euh, consiste, bon, parmi d'autres choses bien sûr, à la création de significations grâce à la relation entre différents sons. Et c'est dans cette optique-là que je m'intéresse à la recherche sonore, ou à pourquoi pas l'innovation, mais, l'innovation toujours justifiée par, des questions formelles, euh, en tout cas jamais par une sorte de fétichisme du son.